Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Hamınızı salamlayıram. Bugün sizinlə çiyələkli piroq hazırlayacağam. Əvvəlcədən yumurtanın ağını sarısından ayırmışam. 4 yumurta ağı götürürük və 200 ml-lik stəkanla 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib mikserlə qarışdırırıq. Və yavaş-yavaş yumurtanı yumurtanın sarısını əlavə edirik. Yenidən mikserlə qarışdırırıq. Bir stəkan soyuq şəkildə süd əlavə edirik və yavaş qodda qarışdırırıq. Yarım stəkan duru yağ əlavə edirik. Yenidən yavaş qodda qarışdırırıq. Mikserdən ayırdıq və üzərinə 2 stəkan yarım un. Bir kabartma tozu. Bir vanilin elave edip ve karıştırırız Yavaş-yavaş karıştırırız. Baxın, bu qatılıqda alındı. Xəmirimizi bir kənara qoyuruq. 500 qram çiyələk götürürük. Yuduqdan sonra quruluyuruq və yaşıl hissəsini baxın bu şəkildə kəsirik və çiyələyi iki hissəyə bölürük. Formamıza bitki yağı əlavə edib hər tərəfli sürtürük. Xəmirin bir hissəsini əlavə eləyirik. Sonra doğradığımız cələklərdən bu şəkildə düzürük. Bu şəkildə düzdükdən sonra yerdə qalan xəmirimizi də əlavə eləyirik. Müzik qat xəmirimizi əlavə etdikdən sonra yenidən çələlərimizi baxın bu şəkildə düzürük. Bu şəkildə düzdükdən sonra sobada 160 dərəcədə yarım saat müddətində pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq çiyələkli piroqumuz hazırdır. Bir qədər soyduqdan sonra qıraqlarından aralayırıq. Gördüyünüz kimi artıq soyduğundan aralanıb. Və formamızdan çıxardırıq. Müzik Beləliklə siz də bişirib afiyətlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək. Müzik